はい、えー、皆さん、こんにちは。えー、よと申します。えー、本日は、えー、Xbox One の、えー、ホラーゲームですね。えー、アウトラスト。さあ、こちらの方を、えー、配信していきたいと思います。えー、ホラーゲームに関してはですね、実況配信がまあ初めてになりますかね。 エステート・オブ・ディケイの方は、まあ、一応ゾンビが出てくるんですけど、まあ、ホラーというよりは、えー、サバイバルゲームみたいなところがありましたので、えー、本当のね、あの、ホラーっていう感じのホラーに関しては、えー、今回のアウトラストが、え初めてに、えなります。ちょっと私の方もね、あの、別段ホラーが苦手なわけではないんですけれども、えまあ、どういった実況になっていくかというのは、ちょっと自分でも予想がつかない状況になってます。 えでこのアウトラストというゲームは、えー、Xbox One の海外の方でしかですね、あの、実は販売をされていないんですけれども、まあ、このタイトル画面を見ていただいてね、こうアウトラストというこうまがまがしいこうタイトルの下の方にですね、A を押してスタートというふうに書いてあります。えー、なので、これ実は日本語ローカライズの方が実はされているんですね。ただ日本での、えー、配信の方がされていないと いうような状況ですので、えー、まあ、海外のストアで、えー、購入さえできれば、え日本語でプレイができるという、え仕様になっております。では、えゲームの方スタートしていきたいと思います、えちなみにこのアウトラストに関してはもう完全に初見プレイということになります。よろしくお願いします。 <coughs> 左側のロゴが暗くなって、右側のキャラクターがかろうじ、右側のキャラクター ャラクターって何のこと言ってるんだあ、ああ、なるほど。なるほど、なるほど。あの、入り口っぽいところの奥に人が立ってんのがちょっと見えねえな。ちょっとですね、配信向けに、えー、明る明るい感じでいきたいと思います。ただ、左のロゴってこんだけ明るくしても全然見えないけどな。一番ちょっと明るい状態でやってみましょう。後から調整もできるんだろう。 はい、えー、ではこの新しいゲーム。新しいゲーム内部告発。あ、これはあれですかね。ダウンロードコンテンツか何かですかね。ちょっとオプション確認します。チュートリアルを表示 OK、OK。軸は反転なし。左利きでもない。感度。字幕を表示 OK。音量は最大ガンマは3。OK ですね。よし。じゃあゲームを進めていきましょう。 難易度はもちろんノーマルで、クレイジー、クレイジーみたいな聞かれてますけどね。クレイ、クレイジー、ノーマルです。アウトラストには暴力、殺人、性的な描写や乱暴な言葉が含まれています。お楽しみください。ご注意くださいじゃねえんだ。お楽しみください。えあなたは事件記者のマイルズマイルス・アップシャーとして、この世の地獄を徹底的に体験するという野心を抱いています。 他のジャーナリストがあえて調査しない事件にもリスクを冒して常に食いつきマウントマッシブ精神病院の心臓部にある闇に積まれた秘密を暴こうとしていますできる限り生き延びてあらゆることを記録しましょうあなたは兵士ではありません恐ろしいマウントマッシブを進み真実を暴くにはただ走って隠れるだけですさもないと死あるのみですなるほど 何もできない、攻撃とかできなさそうな雰囲気がすごい、念を押されましたね。ということで、えー、まあ、この動画はですね、グロ注意っていうことになるんですかね。 はい、えー、なんだこれは。2013年9月17日。えー、件名、情報、マーコフ精神医療システムズでの違法行為。あなたは私のことを知りません。手短に伝える必要があります。監視されているかもしれないからです。 2週間にわたってマウントマッシブ精神病院でマーコフ精神医療システムズの施設のソフトウェアを調査しましたたった今あらゆる精んああらゆる機密保持契約を破っていることになりますが冗談抜きで奴らをやっつけなければ恐ろしいことがそこで起こっているのです理解できない自分が見たことが真実なのか半信半疑です 医師たちは山の中で待ち受けているものを見つけてドリームセラピーに深入りしすぎたと話していました人々を痛めつけてマーコフ社は金を稼いでいたのですこの事実を暴露すべきです何でしょうね関係者のリーク情報みたいなのですかねで電池とこれは8ミリカメラかなちょっとちょっと年季入ってるな 安心えー、メモや拾ったドキュメントが収録されている記者のノートに目標がアップデートされますなるほどされてないやんけ これさっきのやつだね。よし。あ、でですね、この、なんだえー、なにああ、閉まったのか。え、誰かまあいいや。えー、このアウトラストというゲームですね、あの、実は、えー、まず最初にですね、あの、Xbox 360の方で出てます。で、その360に出てたソフトを、えー、DLC も含めて、えー、セットにして、えー、HD リマスターしたものが今回やっている Xbox One 版になりますので、 あのゲーム自体は結構古いゲームになりますね。まあ、ただ、リマスターされてるだけあって、結構画像は綺麗ですけどね。おお、お、一丁前に。一丁前にこれ。防犯カメラ。無人ってわけじゃないの 特にいじれるものはなしとでは行きましょうかんこれ普通車で通らないからこっちかなドアを素早く開けるにはやっぱ X を押しますドアをゆっくり開けるには X を押しながらあなるほどこうこういう風に開けたいかこうパッと開けたいかなんかそれで違うのかな ビデオカメラを持ち上げるには RB をしてください。はい。自分のノートにメモを追加してイベントを記録しました。読み込むには左を押してください。マントマッシブ精神病院。この場所を見るだけで具合が悪くなる。1971年にスキャンダルの中で政府によって秘密裏に封印されたマウントマッシブ精神病院は2009年に事前組織と偽って マーコフ精神医療システムズによって再開された携帯電話の受信状態は完全に遮断され電波がなくなったというよりも妨害されたようだマーコフ社には慈善活動として収益を偽装している長期間の記録があるただアメリカだけに限った話ではないこの場所から出られると考えていたということはどんなことでも重要なことだ この場所から出られると考えていたということは、どんなことでも重要なことだ。ちょっと意味がよくわからないですね。最後にはろくでなしを倒すという伝説となるかもしれない。はい。じゃあ、このまま進めばいいのかなあ、これ、録画状態なんだ、これ。うーん。 誰か立ってるそこに。あ、立ってないか。あ、鎖だ、鎖。入り口、あ、なんか車来てんじゃん。車来てるけど、これ、これ軍の車じゃねえの、これ。普通の車じゃないよね。医療の車じゃないよね、これ。 もなんかちょっとかなり古びてる感じが誰かいらっしゃいますかいらっしゃいませんああ影怖えな影動く影動くのなんで動くのああれが動いてんのか光源が動いてんのねなるほどなるほど それではインターホン押せない。すいません。まあそうですよね。そりゃそうですよ。こっちはまあそりゃそうだよね。えこんだけ ません入れない積んだ積んだか俺んんんん何の指示もないけどえだって普通来たらさすいませんって <coughs> でもって、まあ、やるとしたらインターホン押せないよねこれ しゃがんだりしてるわ。あおおおや何をした今んあ、これ下ろせばなんかできるとかいや、そういうわけでもなさそうだな。ん えー、入れるとこ探せってことかないきなり。でさっきだって、来るの？いきなり。でさっきだって、車にさ、プレスって書いてあるなんか、札みたいなのあったから、あれ許可証じゃねえの許可証を取ってきてるわけじゃないのか。なんだ、よくわかんないな。これ廃棄された病院なのかなでもさっきの話だとなんか、 使われてるみたいな一応あれかなもうガチャガチャやってみた方がいいのかなガチャガチャすらできない うん、なんもないよね。んな、な、な、な、な、な。すげ風の音が。ザザザザザザ。これなんかあるあそこ。ああれさっき撮った時あったっけこんなん。え、さっき俺これ見た時なかったまあいいや。 完全に不法侵入万歳って感じだなまだ改装中なのかな一部電気ついてるぞでもすいません開かねえじゃねえかここも開かねえじゃねえか